é boa, essa boa. <laughs> o, time, o time nunca muda. Né? Não entendi. Uau, tanta comédia. Nossa. Na hora da música exata, ela estoura a cabeça. Cadê esse freguinho? Empacotou, empacotou! Beleza. Qual é que é teu problema, velho? da puta podia ter ido de base. Aconteceu o quê? Não vi, não travou? Tá tudo sob controle. É, seria bem merda mesmo. Ah, até... mano, acho que eu vou fumar 70 cigarros antes. Seguido, sabe? Virar um chaminé. Vou virar um tchu-tchu, velho. Ah, mas se você quiser morrer, fuma 70 de uma vez só. Nariz, orelha, ou boca e nariz. Ué. Ué. Ai, não tá errado não, né? Ai, velho, o bagulho dói. Tô parado aqui, o bagulho está on. Nesse não, nesse não, nesse não, nesse não. Como assim? Não, é que ah, tipo assim, eu peguei, eu, eu peguei vários pneus emprestados, né? Que tem os malucos, mano, os malucos lá da pista são muito firmeza, velho. Então, tipo assim, eles tinham uns pneus velhos lá, tipo assim, que eles, eles, já iam jogar no lixo mesmo, aí falaram, cara, bota isso aí pelo menos pra você fazer o, o, o resto do track day, né? É, o caralho, pô, beleza. Aí eu fiz... É é é aí eu fiz com dois... Aí eu fiz com dois pneus é, na frente... mano. Pra que fazer isso? Descanse, é babaca demais, velho. que você tá fazendo isso? Não, me explica, eu não tô chorando, mas o que, que tá na sua cabeça, cara? Você entra no jogo duas horas da manhã, caramba. Você não joga mais nenhum round, eles podem banir, mas eu vou te matar todo round. Tá bom. Nossa, você é criancinha demais, cara. Tem quantos anos? Cinco? Nice. One. Aí, o Verde, qual é a configuração do teu computador? É insano esse cara aí. Que é... Qual é a configuração do teu computador? One, um... Não sei, cara. Core i um, dois e um. É, esse é novo, né? Esse aí. Tem um tempo, cara. Estou ali no vídeo não. Preto e gay. Você <laughs> tá- tem o cabelo pintado? Tenho, azul. Ô cara, aqui se não pede pro teu irmão te empurrar da escada? Sim, eu sou o, o roxo. Todo mundo aqui é. Eu não sou não. Cai na realidade, moleque. Isso aqui é o mundo real, né? Fantasia de quebrando tabu, não esquizofrênico. Aqui nesse tudo amigo do nazista cearense lá, o. Como é que. É? Ai, filha da puta. É, o André Luiz. Fenotipo italiano. Fenotipo germânico. Banho gelado, no escuro. Dá é, risada sozinho de madrugada. É. Isso não é de esquizofrenia, tá? É, é só. É procedimento normal. Sim, o roxo foi Não, não, foi que fosse meu, filha da Ai, caralho. Mata aquele laranja do time que tá com foto de anime. Atira, filha da puta. Tá pagando babão.